その手は仏様の家ですその中には仏様が住んでいるのですですからしっかりと仏様を守らせていただきましょうこの中に仏様がいるのそうですよ 手はそうではなくこうですよ雨が降ってるから